This world is like a childhood game called hide and seek. Este es como el juego de niños que se llama busca y encuentra o jugar a las escondidas. You hide your Christ identity and then you seek for idols to uh, distract yourself. Escondes tu identidad en Cristo y luego buscas ídolos para encontrarlo allá. Until you realize, I don't like to play that game anymore. Hasta que te das cuenta que ya no quieres jugar ese juego. I would rather be authentic. Mejor voy a ser auténtico. I would rather acknowledge my feelings and face them. Mejor voy a reconocer mis sentimientos y enfrentarlos. Because none of us come to this world knowing about the unconscious mind. Porque ninguno de nosotros viene a este mundo sabiendo nada acerca de la mente inconsciente. We seem to have agreed to take the world as it's presented to us. Parece ser que estuvimos de acuerdo en tomar el mundo, en ver el mundo como se nos presenta. Incluso la, la ciencia newtoniana está basada en los cinco sentidos. things. Estudiar el mundo, hacer experimentos, hacer mediciones. Pero ahora aprendemos de Jesús que todo lo que percibimos es una proyección de nuestra mente. Y nunca vamos a encontrar el reino de los cielos a través de las proyecciones. Cuando compras un, un auto, te dan el manual del propietario. When you buy a refrigerator or a dryer, you get an owner's manual. También cuando compras un refrigerador te dan el instructivo. Even when you buy an iPhone, también, you get an owner's manual. También cuando compras un iPhone te dan el instructivo, tu manual. But none of us got a spiritual owner's manual when we came to this world. Pero ninguno de nosotros recibió el manual o el instructivo espiritual cuando llegamos aquí. We most of us knew there was something strange about this world. Pero algunos de nosotros sabemos que hay algo raro en este mundo. I always felt there's something fishy about the world. Yo siempre dije que hay algún truco en este mundo. I don't know what it is. Y no sé qué es. This does not seem good. Pero esto no se ve bien. and so it took a while to be shown and to discover that there's much more than than the perception shows. y tomó un tiempo en que se me mostró que hay algo más acerca de lo que me muestra la percepción. En realidad tenemos que aprender a percibir el mundo de una manera completamente diferente, completamente nueva. So working with Course Miracles a very direct pathway back to God. Entonces trabajar con el curso de milagros es un camino muy directo para regresar a Dios. And you have to be very intuitive when you work with it because it can be very strong. Y tienes que ser muy intuitivo al trabajar con él, muy fuerte, porque puede ser muy fuerte. Many times people get into spirituality because they want to make a better life in this world. Muchas veces las personas entran en, la, en lo espiritual para hacer una para tener una mejor vida en este mundo. But the journey is actually going through a purification process pero en realidad el, viaje es pasar a través de un eh, proceso de purificación. Donde el mundo que tú percibes empieza a caerse. Y no es momento de entrar en pánico. Es momento de orar. And say, show me the world in a different way. Y decir, muéstrame el mundo de una manera diferente. And many times things fall away. Y muchas veces las cosas se, se caen, se van. Where things you thought were very familiar, that you would see them your whole life. Donde cosas que para ti eran muy familiares, que las habías visto toda tu vida. They start to disappear. Y empiezan a desaparecer. It could be friends, it could be family, Puede jobs. ser amigos, familia, trabajos. Your whole career. Tu, toda tu carrera. Uh, it starts to be washed away, rinsed away. Empieza a ser lavada, se te va quitando. But there's nothing to worry about because you still are provided with everything that you need. Pero no hay nada de qué preocuparse porque aún así se te provee todo lo que necesitas. And all you're doing is you're learning that this world is not home. Y todo lo que estás haciendo es aprender que este mundo no es tu hogar. Everybody likes the Steven Spielberg movie E.T. Todo el mundo le gusta la película de Steven Spielberg, E.T. Phone Home. Phone Home, llamar a casa. Everyone's in the theater crying. Y todos llorando en el cine. Because we all want E.T. to go home. Porque todos queremos que E.T. se vaya a casa. And the reason we're crying is because we want to go home. y la razón por la que lloramos es porque nosotros queremos ir a casa. Thank you.